こんにちははじめまして私は日々のスキー工業の実習生のラオと申します今年29歳です今ベトナムで教育されています今年の12月に日本に行く予定ですどうぞよろしくお願いいたしますはじめまして 私は日々の式工業の実習生のリンと申します。今年21歳です。今、ベトナムで教育されています。今年の12月に日本に行く予定です。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。皆さん。はい。 今何をしていますかあ日本語を勉強していますああリンさんはい今日がいい天気ですね本当雨が続いていたから久しぶりに晴れて気持ちいいわそうですね晴れたので掃除するのも気持ちいいですあの天気予報によると週末はまだ雨が降るそうですそうですね今中旬だからこの間、タ先生は 日本にも中遊があるといました日本の天気はベトナムと同じで四季もありますねでも冬はベトナムより寒いですそして雪が降るよわあ雪はい私は雪が好きです一度雪を見たいですさあその時一緒にいっぱい写真を撮りましょううんぜひあラさんはい週末に社外活動がありますね そうですね。この授業が大好きです。それのおかげで日本の生活と文化が理解できました。本当に作に立ち授業です。はい、そうです。じゃあまたね。うん。